Och nu kanske ni undrar var vi är och vi är i Umeå. Yes, vi är i Sverige så att ni, ni kommer veta få se lite vad vi kommer hålla på med här i Umeå och veta Så ni får hänga med bara helt enkelt. Så det blir bra. Ni kommer få se i vloggen vad som händer allting. Så jag kör vi på.